انسوف في سوني كنت نظن نغال دار النور آه، نكمل يدس هذه وني ثكي دونك كنت نظن دار النور نفضل تو كنت نظ في 47 اسمي ديوسار مسالي الحج آه، ميشلين يقول لي عمارة الشيخ اجي آه، قال غادي سين عرضيت عرضيت عمارة الشيخ خاطر عمر اللي ميليتون يديروا حتى مد القبيله تاع روح عندهم كل مكان عمر الميشلين صافي رومي نخلعت آه. امك يساد مسالي تبانتي دوك نروح ندوك هيتو الدار آه، كشلاضن شمي تيزي وزو آه، روح ندير اردينا خلع الشي غامين وعملنا شو تكاوى شو ثوي يعني عمر صغير لكن غاشي صافي ولاد لي ميليتون سوفون ديما نسن سيكني وذني سيني يون كلونديستان ذينا فغندوك ايوا شو يختار آه، مسالي الحاج يختار امانه الشيخ من امانه الشيخ ماشي بنايو علينا الضوايع ماشي ماشي ماشي مسالي مسالي الناس اضرحوا على ثمرة القبائل ذولات ذو علي بناي كثر منك شو عليك هذا آه، علي بناي انت مسالي انك اضرحوا على اربعه ثيرات تيزي راشد الاربعه ثيرات ميشيل آه. وادري اذا كنت تتبع يميرني آه. صافيك يمشي لي آه، ولا نعمر الشيخ تاع فلاح مي بون ميليتون نسيت سيدان وسمي وعلي بن علي تقليبا وعيني عيني سنكيني زمرا غاد قبله غاد نجمعوكم الدن آه، باش حط لي الوقت اللي ماشي مثولا وليش يضرب وليش كل شيء إيه، في داوير باش تفكر شحال من الدن قريب 100 من الدن شن الفاضور ما سكسيوار ما باش تخلص تبغى ديري ميغن بنا يوالي خاطر قلعه 47 مازال في تزغن تمازيغ كاين راك بيان بيان كاون مازال مازال يولي توالين باللي مسالي الحاج انت تنتهي الشاف البارتي بها يزرع يزرع ساني آه، تسدو يزرع يزرع ساني تسدو خاطر الحكايه لي توال نور افريكان تو فاش با دوغالا مولا شغل اللي فات دار دمرو دوغالا اصلا اصلا كان سلاقل سلاقل باسكو آه، دوغا آه. نصوت 47 وي فاني ام امسبني قلنا لي توالينا كا الزغن بلي ان سيدي كيكون كي خاطر فازغن تمازيغت 49 على كيس بير بادو كاتر ودو سايا غايكا آه، تسعة يزوغان كشدنا لما 1926 سميت آه. دلال آه، دلال اثنين نتفخت وقافا على ليطوال نور افريكان غادينا اسقسينو زغير غير تكتابين كتاكينك باللي ليطوال نور افريكان القبايل تيسكرن دي فرنسا اوي دينا القبايل الاثنين يدي بوين كيما قامص كيتكلم سال بوين آه، دازر آه، مسخام بوين دازر مسخام يغالسن آه، قسيتن وض انا ثق ما كيتقسن تيثات وضرر دائما تشوغا ايه ما ولاش غير غادي يحكوا امك يتخلق ليطوال نور افريكان ولا شاري ليطوال نور افريكان هكا فقد وسميت فوق الكريتا مزوار 18 18 لنا قاد القبائل كشمل العسكر لاكار 18 14 18 ميت فرن ميت فرن دينا قيم آه، لنا قادي قيم دي فرنسا ويضوغان دار تموت فلاحن وهي القيمن دي فرنسا ويسعى الخدمة ويسعى متي كوميرس ويغل لوتيل كلي قيمن دينا مع مرا مع شميل صافي والد إميرنيا لي كوميونيستي فرنسا محسوب كل قرى آه، يعني خدمن بلدسن لي كولونيزي خدمن يفسن اللي شمتنا الخدمه صحفظنا سنطر مثل لي يعني تعاونتن لي كومونيستي ميرني تعاونتن سكيتي نجمعان اون 26 مي ولا ناكلي كل ما يولي يخدم كل يوم يتقلب في ثمورتيس ولا ذروني قلبن الشيخ الجيلاني عمر الشيخ آه، عمر إمعاش آه، آه، عمر إمعاش شحال يسن سن جمعان خدمن تمدي سن جمعان ابري يو يون ديك سن سي جيلاني لوتيل صافي سن جمعان دينا دي لوتيل الكافي سي جيلاني سن جمعان الا يون يقدر يسعى الكوميرس وصغار اسمي اسمي سلا ثيرات اسمي رجب رجب رجب يساعدنا على الكوميرس نجمع عنده واحد تمديد قالنا اش تحفظ اش تقلب اش تقلب ايبي نوني يديبا عما ما عاش عمر كل سيد جلالي وكل راجل وكل وذاك النظر الناس ماشي مو تقلب على ثورة تمور تاقين غتمسكن هكا ديرومينا تحكمنا ويقيرني ظنو كان تبدادنا تمور تنسن ولا نكون تيزنم نوني تيدي مثالي كان يروح دينا ممثالين يكشموا بارتي كومونيست وكشمنا لها البارتي كومونيست خدمني سن تعاونت ما وكشمنا لها مسالي بارتي كومونيست لغه كومونيست وشوية يتنجمع خطر ولا مسالي يخدم وبري يضرب هي وبري نجمع يسد جلسات وين هي دبوين الرجل رجع نعم. من بالقسم يبغي تيجي ما يقول تيدير الخدمه نعو بريد يبغي تيدار بينا نجمعان وقال سي جلالين كي تيجي حكان إنك يبغيش نجمع وحدنا نخمم اش كانوا قما إمع شعمر خاطر نسيك سنن يغرى يسن كلش انت اللي تبدلني كلشي يعني. ولا نغطيك كلشي دونك شو صار نسي على الكونتاكت هذاك لي كومونيست لي سوسياليست آه، لي ناسيوناليست برا اكن ترانسفورميت لي فورمي بوليتيكمون فورمي بوليتيكمون دايور يقيم سكرتير جينيرال سي لوي كي في تو لو ترافاي سي با البريزيدون البريزيدون سي بو ليكستيريور باش هذا يهضر نجمعا وكانك حكيتي دابري نهضر بن ايه يستقسى فينا سامكي كيستكم جمعا يتسايسن الناس نجمع ست جماعه للقبائل تعيس من القبائل آه، آه، آه، انا نجمع ست جماعه نجمع نقي من شاني من سيان كني فرنساكا عمري ما عاش ولا بغالا يبغاتي انت يبغى وين نتا نتا خاطر نتا يخدم كلش يخدم كلش يبغى تنتا وتي دينا هذا هكا ما مليون سنه Asewagi asegzi d-wwin, ur t-nessin ara. Asagi d-yusa, sit an kuminist. Amek ara nexdem? Nnan-as awli bdiɣ, nekkni nettqellib tura, asagi nebdet mecṭuḥit, meskin meqqrit ad nẓer acu ara nexdem, ma tura yif-it mačči d nekkni ɣef uqmen, akka i t-id-sbedden. 1926, l'étoile noire africaine a été créée, خدمت تكني en 1936. L'étoile... فهادشي الله يبارك لنا 94 سنه ديال العمر تقريبا اللي كيتغوز في ربي ديال العمر يتوغي مزيغا وبدل لنا كي كنتوكل خاطر اما توضا ما ديال ليبيا اما ديال الجزائر اما نكون نخدم الخدمه ما صوتا لي تكنيسيان نتعتب الله فاس نتناوشوا في صافي كان بلاطو دارجون ايوا ايوا هذا ولا خاصني ناخذ شي حاجه طفن امشي شو تفراتي نستوغا تريض ماشي توهار خاطري ميرني تريض مازال دبدرا لا بوليتيك الاسلام بوليتيك ودبدرا دينا مي تموت القبائل عمت يعني لي زاويه عمت ماشي شرط زاويه زاويه مي الاسلام تراديسيون وتمزع في الاسلام تمزع تمزع تمزع اون جينيرال مي انو ثنيا خلطون توجور مي بدان وكيني مي بدان هذاك ما شعر معروف السجل اللي هو في دراجه il y a une euh, où la perspective. Euh, Lointaine. Euh, Inès nous connaîtra à ce niveau don. ساكن ادسن ويل تطفن خاطر نوني يحسبني ما نسمى مش طوحان محسوب ماشي نوني نلقي من وين وين يغرى ويتباع سي ما شامل يغلب مسالي يغلبك وذاك النظام والنساء والنساء يخلق لي طوال نعم. خاطر لي طوال افريكان يميرني الا قد توالي توانسه سوالي ماروكيين نعم. لاندينا نعم، ماشي طاس ما ولاش غير اللي فات دار النور تو غنفضل لي طاب تم مزوات هذا كفات دونك ليطوان نور افريكان سلول دوك سكواسن 26 دونك فوق 26 باسكو 10 سنين سكواسن آه، آه، آه، هذا انا تم هرصة فرنسيس لو كولون فرنسي يحبسي تا خاطر تزغب لي تروح وسن كيبان ويتبان دو ناسيوناليزم دينا دي خلق ا ادنوغان دوك سخسي وايض بيبيا إيه، قيمه كان يدنا سكون وايض دابل نعم اكيد اللي ولي دونك ثان نفراتك لي نور افريكان هناك شمال بي بي اما نقبل لك شمال بي بي لا غالا غوريك آه، المسالي الحاج خاطر كازا كي لاقات نفهم نعم دي ديبونيوك الهلاك هذا كي ا آه، لوريجين آه، سي سيلقا او فين فانا غنحكوض ام كي تسوالك تشيني مسالي الحاج نزرا بلي كان دي زاويه يوغا الكومونيست يعني دو دو, دو ليكستريم على ليكستريم نكيني غير فلاس بابا 11 نيسان لا تركيا جدس جدس راس ليس الباني كريتيان ام بيوراي ونا الباني كريتيان دوريجين جانيسير كريتيان جانيسير دو لارمي تورك جدس يغال يشمل الكومي يشمل الزاويه يروح الكومونيزم يغال يتغني سلارابو اسلاميزم دونك يجبر بين يتوخلط ذاك وكازاكا ويفلق تتفهم مليح شي نهار تدخل تطاخير اي سمح الله قبل انا وضع المسالي 36 37 اها هكذا هضره الشطوح اشيمي يكسن لو التورن الافريكاني الرومي اشمي تكسن اه، اشمي تكسن اه. اشي خاطر 1936 اه. العلماء عاقي خلق لاسوسياسيون سن العلماء المسلمين لي زوليما لي زوليما لو 5 مارس 1931. Tu 5 mars 31, ok. Le 7 mars, donc en le 7 mars 1936, je mets avant, avant 37, le 7, ben. mars, le 7 mars 1936, Njman, le premier congrès. Le premier congrès au c'est Njman, et puis Nana, la réunion. آه. آه، آه، بشير ابراهيمي بشير ابراهيمي عبيد بسي نو العقبي العقبي طيب العقبي طيب اوكي خاطر وين مزي مازالو دي بيضا العبيد بسي مازال مش طايحين مازال مش طايحين ويقيا وكذا فرحتها بس الا الا العلماء المسلمين نو لا ديليغاسيون هي إيه، حاجه واحد صخاب الفرنسا وكذا سنتينير امكي توالي انت تمثال مي بظن لو 10 جويي دي جويي 36 قبل تروح ذاكيت لها طرحتها بس يكتب ان ارتيكل جاري جورنال قسمتنا قالنا سو لونتونت لونتونت بون اش قلنا الناس آه، لو كان لان تورا قاعد يتقلبنا في ثموت نسن ناسيوناليس نكينادي ليه مي بصح نسعى على لا ناسيون نودع رزق وان روح رزق وان روح قلبها وكلوا في غلا صافي آه، كذا روميا وسعي غا ثموت البنيه صافي مي روحان Et masse MSFM et Mernier et 36, c'était le pouvoir populaire. Léon Blum et François, je ne sais pas, les libertés. Ah, ah, ah, euh, le Front populaire, c'est une alliance de partis de gauche le Front et Mernier. Voilà. Je suis les socialistes, je suis les communistes. Voilà. Mais pendant des années, je suis souffert. Je ne connais pas les Romains. Donc, nous sommes des Français. À لو ستاتيو بيرسونيل هادو صافي قبلنا ديال نديرهم هي لما آه، السمكان كان تينسلم لنا تخدم هنا بزالان تزومون تحوجون وانا راه خاصك تسمى وما كتبغي تنغوون اي فيها آه، آه. الحبس التولاوي الحبس التولاوي سي سي فوالا مي دوغا نار ذاكي اللي قلب خدم ابلكور إيه، ستاد ان كغون راسومبلومون لو 2 اوت لو 2 اوت 36 اوكي باش نفك هذيك ليطوال نور افريكا يعطيك الصحه مشى يروح لفرنسا فرنسا يخذاتني يخذات نور افريكا يخذاتني واحد يروح لدينا نوثنيك وخمن باش نتفاهم نغاشي نغار دي روميان كان دينا نخدم كنيسة هو الحاجه نظن نتقلي على خاطر نساعد لا ناسيون مساليكش باش ندينا فيك ليطوال افريكان يسخر باس نشوى إيه، يا واحد من ذاك اللي سوزني سوزنك انا بريت إيه، بعتيد مرة سينايا السنة لاجيريني بابون ماشي تنزنز كوفيد زاد مي تروح مع فرنسا تنزنز فوالا ام كي اي سي لا ويلا فابي لو كرون كو اي سي لا ان داي بوي العقل ولا وين القبائل باسكو القبائل جوست نادي القبائل تنادي لانديبوندونس القبائل سيتي لو ناسيوناليزم بروغريسيست اي لا دوني اي لا دوني فوالا ام كي يعني باش كاين غير شي مين يتبعنا سامزوار il a mis mm. euh, des requêtes qui étaient très importantes ici القبائل وفات وقت انا ما منو غالا صح باسكو باسكو ان ان دا شو بغان اما ديك مزاسن دا كي بغان صافي داسني قار ذاك اللي كي ولا قرات زوازن لي زولي ما بغانا تفكن ام فرحت عباس لو ديما اسعيمان لو ديما ايش بايان بي بارتينس لما سيدو سيرا كرنتي دونك بغانا تفكن يوميا نتسايس نيسن نوت مو تاكو تنزويرا دونك سي بور سا دانيس il ناسيون الجيريان qui existe depuis des millénaires. Imirni Neti. يمين النتي Neti. C'est après qu'il va revenir. صح كان سلاق سلاق باش كتولي يمكن انت كان Donc voilà. Ce qu'il faut que tu ميغوال إيروميو le gouvernement, le gouverneur général, ميغوال Chuksar et Belcourt, il y a le Rachim, donc, euh, nous sommes une nation, on nous demande notre libération. خلعان. أنا ساني سدون avec le PPA. On s'appelle PPA. Le PPA, l'étoile nord-africaine. Non, mais euh, après. C'est pour ça qu'ils sont l'étoile nord-africaine. Eh, C'était de la Et eh, voilà. Et le PPA, il prend ça, il te le ماشي 38 donc euh, voilà 11 مارس كرياسيون دو بي بي ا 38 سعدان مساليد اشراع نتاد الحوي وحكم حسين الحول حسين الحول إلى سكرتير جينيرال دو بي بي ا سكرتير جينيرال دو بي بي ا بوندون 20 عام سعدان تندي شرع انا ويك عن فلاس احمد بومنجي القبايلين القبايلين سكسر عن ويض وقاد الناس وحدنا 40 39 لكيزا جوسكا 45 إذا روار الحالي طاس يثموت القبيل وانواع انواع اقلان يثموت القبيل ذا مزوالو خاطر وكان نظن سانتون 44 45 عمر وسدي عمر وسدي عمر وسدي عمر وسدي كي كيس يروح ليكول نورمال آه. لاندي مليانه خاطر من لاندي بومباردمون كان ليكول نورمال مليانه الى بري لو ماكي عمر وسدي نسيك روحوا 1940 ويذكر تقبلين مش اللي آه. مش ديك ما نبوغا غادو الداخ آه، نو نو دروبة مثلا دروبة اوكي دروبة نسي ساعات تصبر فهم زوارود نتساو صافي لا ما وندع اشمي نهضر فلاس خاطر تيدنا فابري لا ما ندباغين سان الجير وانت سان ايه سان شرشبو إيه، آه، اوكي داكور اوكي مي عاش طاسي موت القبيل لي ميليتون اثيقيون قبل نتصافي شاك فوا بغانا ديك السن مسالي تا كان يسمى القبيله تكوتينا من خاطر يقرا يستنى شو يخدم وريو كدارا يروح يتعيش يتبدل القبيل وريو كدارا الور فوالا تولد نوغال دونك توت لا بيريود اللي تعدى وكاع حكا اول دارا شاكين لان دي ليسي